assalomu alaykum hammaga mani kuzatib turgan qadrli obunachilarim yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi hammani sog'lig'i joyidami mana yana sizlar bilan xudo xohlasa yana uchrashib turibmiz ancha tanaffus bo'lib ketdi orada yana video chiqarishga qaror qildim xudo xohlasa bu videoyim ham qiziqarli chiqadi olti oyga yaqin vaqt bo'ldi video chiqazmaganimga lekin video chiqazib video chiqazilmaganimdan e, man zakazda qilib turdim orada judayam ko'p o'ndan oshiq zakaz qildim hammasi keldi aliexpressdan e, ularga misol qilib man chexollarni ko'rsatsam bo'ladi mana hammasi a'lo sifat bilan keldi chexollar mana yozda zakaz qiluvdim ventilyator noutbukka tiqib qo'yib ishlatadigan keyin fonari qo'shimchasi bilan buni 15 ming so'mga olgandim ikkalasini keyin mana temperatura ko'rsatadigan uzuk bor buni ham zakaz qildim sal razmeri kichkina ekan razmer tanlashda shundan mana shunaqa zakazlarim ham bor yana bir qancha boshqa zakazlarim ham bor edi yana mana bir narsa zakaz qildim xudo xohlasa sizlar bilan ochib ko'ramiz nima zakaz qilganimni qani topinglarchi nima bo'lishi mumkin o'ylab ko'ryapsizlarmi nima zakaz qilgan bo'lishi mumkin mayli zarb bo'lmasa o'zim aytib qo'ya qolaman sonchani tagida kovriki yo'q ya'ni gilamchasi yo'q uni yo'qotib qo'ygandim ancha oldin olishga ham vaqt bo'lmayotgandi bozorga tushib shunga qiziqishga kovrik qarab ko'rdim aliexpressdan bir qanchalari ko'paygan razogul turdagi e, ko'vriklar bor ekan mana e, misol uchun yozib ko'ramiz ko'vrik mana judayam zo'rlari bor aliekspressda va narxiga qarab o'zgaraveradi darajasi mana judayam ajoyiblari bor nafaqat sichqonchaga korik deb yozmaslik kerak inglizcha yozish kerak inglizchasiga carpet bo'ladi carpet deb yozib ko'raylik ko'proq chiqishi kerak mana oho dahshatlari chiqdi mana shulardan bittasini zakaz qilganman hozir sizlar bilan ochib ko'ramiz ana mana shunaqa turdagi karpetimizni zakaz qilganman shunga o'xshash lekin bunaqa har xil turdan o'zinglarga yoqqanini narxiga qarab tanlavsanglar bo'ladi ko'pi бесплатная доставкада keladi xo'sh endi man zakaz qilgan karpetga o'tamiz мой профиль отправлен заказ mana man qilgan karpetni zakazi narxi ham arzon mana videolarda ko'rsatib qo'ygan qanaqa kelishi podushkasi bilan qo'liga e, qiynalmasdan ishlash uchun mana shu e, siniy turdagi e, karpetni zakaz qilganman rangini olgan odamni rasmlarini tashlagan qanaqa kelgan qanaqa shaklda kelganligini olgan odamni rasmlarini tashlagan yaxshi bo'lishi kerak xo'sh buni qachon zakaz qildim va nechi pulga mana sanasi yigirma yettinchi oktyabr kuni zakaz berganman soat yigirma ikki yigirma uchda bugun sana yigirma yettinchi noyabr ya'ni bir oyda yetdi ровно bir rovno Bagoyga keldi Itogo e, xo'sh dastavkasi o'n ikki sent ekan ya'ni bir ming ikki yuz so'm bir ming ikki yuz bir ming uch yuz atrofida e, o'zi bir dollar turar ekan ya'ni bir dollar o'n ikki sent bu o'n to'rt minglarga tushadi o'n to'rt ming so'mga mana shunaqa ko'rikka o'zimiz bozordan topsa bo'ladimi yo'qmi topsa bo'lsa ham kerak lekin endi sizlar bilan ochib ko'ramiz qarang qanaqa chiqar ekan mana unpacking ya'ni paketdan ochish e, jarayoniga moslashib oldik xo'sh mana paketimiz uchta paketda keldi buyoqdan ko'rsataman mana xo'sh abbos ashurboyev nomerimni o'chirib qo'yaymi mana nomerim parkent toshkent olmazor aniq manzilim xo'sh bu yoqlarida mana summa bir dollar o'n ikki sent total ya'ni umumiy degani endi bu yog'i pochtaga oid pochta raqami yana o'sha o'sha ma'lumotlar dastavkasi besplatniy emas ekan buni 12 sent ekan dastavkasi ya'ni 1200 so'm xo'sh mana uni unpacking qilamiz endi mana shuni yirtgim kelmaydi shu yoqdan anaqa qo'yishdi mayli biza boshqacha usulda qilamiz اوه مناجة أنا بسم الله الرحمن الرحيم علي كاتشستوا كاتشستوا أنا ما دوت شعر دي قولك mana bu yoqda nima shtrix kodlari bor ekan made in china albatta yana qatam bo'lishi mumkin chinadan boshqa Mana bilan xuddi yangiday bo'lib keldi ko'p qo'yildi yaxshi o'n ikki ming so'mga bozorlarda qancha ekan bu bilmadim lekin qo'ymaga bu yoqda ekan qo'lni qo'yib olib mishkada maza qilib ishlasanglar bo'ladi yaxshi endi maza qilib mana qo'lni qo'yib olib ishlaymiz judayam ajoyib sizlar ham xarid qilsanglar bo'lar ekan bemalol shoncham yaxshi yuryapti judayam ajoyib endi shu joyda yakunlaymiz rahmat hammaga agar video yoqqan bo'lsa qo'llab quvvatlab subscribe bo'linglar ya'ni подписаться qilinglar obuna bo'linglar hammaga kattakon rahmat sizlar ham zakaz qilinglar agar sizlar qulay bo'lsa zakaz qilinglar yana bitta savol tushuvdi oxirgi marta aliexpress yaxshimi yoki zudmal yaxshimi degan savol tushdi kimga qanaqa bilmadim menga aliexpress yoqadi chunki aliexpress ancha professionalroq boshqa anaqalar boshqa bozorlarga qaraganda ancha oldin chiqqan alibaba group e, kompaniyasida ham ishonchli kompaniya yana sizlarga bir voqeani aytib beraman mana man mana shular ikki yarim oylik keldi ventilyator bilan fonar ikki oy bo'lganda man уже kelmasligiga ishonch hosil qiluvdim va programmaga anaqa manga kelmadi deb отказ berdim ariza berdim manga bu buyum yetib kelmadi dedim keyin sabablarini yozdim ular ham tekshirishdi ikki oydan beri e, kelmaganimni qattiqlanib tekshirishdi lekin to'g'ri topishdi biza pochtamiz tekshirishdimi bu buyum o'tmagani haqida lekin mana shu pul o'n besh ming so'mga olgan bo'lsam o'n besh ming so'mni kartamga tashlab berishdi yana qaytarib keyin yana qiziq holat bo'ldi yana bir o'n kunlardan keyin bu kelib qoldi bu pochtada pochtachi manga telefon qildi buyum keldi dedi olsam borsam mashina ketdi ya'ni ikki yarim oyda ketdi ya'ni nima demoqchiman hech e, aldamaydi bular aliexpressdagilar e, e, pulimni ham qaytarib berdi ham buyumam keldi lekin tekinga olgan bo'ldim buni shuni aytmoqchimanki aliexpressga ham mana olsanglar bo'ladi endi tekin reklama bo'lib ketdi mayli hammaga rahmat keyingi videolarda yana uchrashamiz sog' salomat bo'linglar